चैलेंज देकर चोरी करना काम है मेरा वो भी इस स्टाइल में हम मिस्टर एक्स का इंतजार जमीन पर करते रह गए और वो तो आसमान से आ गया मम्मी मैं हूँ जासूस झटपट अरेस्ट करूंगा मिस्टर एक्स को फटाफट आर सेवन ब्लिंक कर रही है इसका मतलब फिर से कोई मुसीबत आ गई है सन सिटी पर मिस्टर एक्स नाम है मेरा चैलेंज देकर चोरी करना काम है मेरा वो भी स्टाइल में ये बच्चा कौन है जो इस तरह मेरी ओर आ रहा है गुड इवनिंग चोर अंकल मेरा नाम किको है और आप प्लीज राजा सूरज सिंह अंकल की तलवार लौटा दीजिए बच्चे तुम जितनी अच्छी उछाल कूद करते हो उससे भी ज्यादा अच्छी बातें करते हो मगर मैं भी जितनी अच्छी चोरी करता हूँ उससे भी अच्छा चकमा देता हूँ वो भी स्टाइल में रुकिए तुम कर दो सिट्टी पिट्टी गुम तेरी बाइक तू बधार है तस्वीरों भी तैयार है चोरी करने वालों की हमेशा होती हार है तैयार है हाँ हाँ तू भाग जितना भागेगा हम तेरे पीछे आएंगे चोरी करने वालों को हम सबक सिखाएंगे जिप जैप जूम जूम कर दो सिट्टी पिट्टी गुम ये कैसे हो सकता है इतनी जल्दी मिस्टर एक्स कहाँ जा सकता है हर तरफ खुला मैदान है बड़ी फिर भी मिस्टर एक्स गायब हो गए वो भी स्टाइल में हाँ वो मिस्टर एक्स पलक झपकते ही इतनी दूर कैसे जा सकता है सड़क किनारे नुक्कड़ है टोनी बॉस भुक्कड़ है